Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Sudanda silahlı toqquşmalarda ölənlərin sayı 56-ya çatıb. 600-ədək insan yaralanıb. Sudanda toqquşmalar nəticəsində ölənlərin sayı 56-ya çatıb. Oxu24.com TASA istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Həkimlər Komitəsi bazar günü Twitter'dəki hesabında bildirib. Qeyd edilib ki, toqquşmalar zamanı daha 595 nəfər yaralanıb. Oxu24.com TASA istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Həkimlər Komitəsi bazar günü Twitter'dəki hesabında bildirib.